¿Saben, señoras y señores, nuestra alcaldesa de Valencia? Su página web, arroba lo que punto Rita Barbera. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz que lo paga el pueblo, apaga la luz. Y también hay incondicional que se queda 24 horas encendido. Y ten cuidado que tiene un chip ahí sabemos todo el movimiento tuyo. Búscalo. Apaga la luz. Apaga la luz. Apaga la luz que lo paga el pueblo. Rita, Rita, Tita, Rita. Y no viva más whisky, que está ya viejecilla, ¿no? Lo de los tomates. Siempre te voy a enamorar, porque de ti no voy a enamorar. Porque está vieja y Apaga la luz, apaga la luz que lo paga el pueblo, apaga la luz y apaga aire incondicionado que lo pagamos nosotros. Y no confunda tomate con marihuana, no confunda tomate con marihuana. Bebe menos whisky, ya ver estas cosas claras. Como no tiene nada que decir, apaga la luz, apaga la luz.